नमस्कार घमासान डॉट कॉम के खास कार्यक्रम दे धनाधन में आपका स्वागत है मैं हूं राजेश राठौर आज हम आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों की जो घोषणा होती है तो ये पुरस्कार विवादों में आखिर क्यों आ जाते हैं ऐसे कौन से कारण हैं उन सब कारणों के बारे में आपको हम बताते हैं कल जब इन पुरस्कारों की घोषणा हुई तो सबसे पहला नाम गीता मेहता का था जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन है उन्हें शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में विदेशी कोटे से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इसकी घोषणा के बाद गीता मेहता ने ये कह दिया कि उन्हें ये पुरस्कार नहीं चाहिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और इसका अर्थ गलत निकाला जाएगा अब सवाल इस बात का उठता है कि जब पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार को लेकर आवेदन बुलाए जाते हैं तो फिर ऐसे लोग आवेदन क्यों करते हैं क्या यह आवेदन करने का तरीका सही है क्या बिना आवेदन करे केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से ये पता नहीं कर सकती कि कौन व्यक्ति समाज में वास्तव में काम कर रहा है जब लगभग सत्तर साल पहले ये पुरस्कार शुरू हुए थे तब ये कहा गया था कि देश में शिक्षा साहित्य मानवता जैसे क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे जो स्वेच्छा से और बिना स्वार्थ के ये काम करते हैं शुरुआत तो वाकई अच्छी हुई थी लेकिन बाद में इसका राजनीतिकरण होने लगा क्योंकि शर्मनाक बात यह है कि आपको यदि पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार लेना है तो कलेक्टर ऑफिस में आपको आवेदन करना पड़ेगा उसके बाद जिस पार्टी की राज्य सरकार होगी वो पार्टी यदि चाहेगी तो ही केंद्र सरकार को आपके नाम की अनुशंसा भेजेगी यह कितनी बड़ी विचित्र बात है यदि राज्य सरकार आपको पसंद नहीं करती है आपको उस लायक नहीं समझती है तो वो आपका प्रस्ताव नहीं भेजेगी भले ही आप योग्य हो या न हो यदि आप अयोग्य हैं और राज्य सरकार आपकी विचारधारा की है और आपका नाम पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को भेज देती है तो गलत पुरस्कार कई बार मिल जाते हैं ऐसे पुरस्कारों को लेकर अब कुछ सालों से विवाद लगातार बढ़ने लगे हैं जैसे ही पुरस्कार की घोषणा होती है देश भर में दो चार नाम ऐसे होते हैं जो या तो पुरस्कार लेने से मना कर देते हैं या उनके नाम के चयन को लेकर विवाद हो जाता है वास्तव में जो समाज में काम करते हैं वो लोग कहते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तो ये सरकार को पता क्यों नहीं होता जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम कोई व्यक्ति अपना पूरा समय लगाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर तन मन धन के साथ करता है तो सरकार उनको आगे बढ़कर ये पुरस्कार क्यों नहीं देती क्या ये सिस्टम बंद नहीं हो जाना चाहिए कि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार लेने के लिए लाइन में लगकर कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देना पड़े और उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार में बैठे मंत्री तय करें कि इनको पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इन पुरस्कारों को विवाद की कहानी लगातार बढ़ती जा रही है हम आपको एक नाम और बताते हैं वो नाम है छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का जिनको इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है जब उनको ये पुरस्कार की जानकारी मिलती है तो तीजन बाई कहती है कि ये क्या होता है तब उनको ये बताया जाता है कि ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है इसके बाद जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो भारत रत्न का होता है जिसके लिए कभी किसी को कोई आवेदन नहीं करना पड़ता पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार लेने वाले लोग भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि क्या भारत रत्न की तरह केंद्र सरकार ये पुरस्कार देने के लिए भी चयन खुद करे कोई कमेटी बना दें वो लोग देश भर में ऐसे लोगों को जाकर देखें कि वास्तव में वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं इस कारण कई बार जो गलत पुरस्कार बढ़ जाते हैं उन पर भी रोक लग सकती है हमने ये बड़ा सवाल आज गणतंत्र दिवस पर इसलिए उठाया है क्योंकि जब खुशी और उल्लास का माहौल देश में होता है हम जश्न मनाने की तैयारी करते हैं और उसी समय इस तरह की विवाद की खबरें आती है तो मन को बड़ा धक्का लगता है कि आखिर इस तरह के पुरस्कार या तो बंद कर देना चाहिए या इन पुरस्कारों को देने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि पुरस्कार लेने वाले का सम्मान और अधिक बढ़े आप देखते रहिए घमासान डॉट कॉम पर लगातार दे धनादन कार्यक्रम धन्यवाद